भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री तथा भाजपा नेता प्रहलाद पटेल का पाँच सौ रुपये का चालान कट गया है जी हाँ वे जिस गाड़ी में सवार थे उस उसे चेकिंग के दौरान पकड़ लिया गया विभागीय अफसरों ने जब प्रहलाद पटेल से यह कहा कि वे झंडा उतारें तो पटेल ने कहा कि झंडा तो नहीं निकाल सकते गलती की है तो चालान काट दो झंडा उतारने की बात मत करना वरना राइट हो जाओगे इसके बाद चालान वसूल कर गाड़ी को जाने दिया गया इसके पहले विभागीय अफसरों ने तीन गाड़ियों से कांग्रेस तथा एक गाड़ी से